うわヘビやわあすごいなんか木に絡まっとるねおっきい動かんねすごい緑綺麗あなんかちょっと動いてないゆっくり動きよる寝てんのかな